kau si cuma apa itu wajib anenga osikimane akabaka mari zakituwile bakahoba ange kau udah pernah ngasih ada kalele parti kamu hmm. khalele hmm. sih pakai. Iya. aki kaimutarha kaija qoqa qoqa ngeta kamasit qoqijija haudin kai ko ngeta idamitar asesa ases ngete ya ngwanyombo asini yebalagu hmm. yejusu kutinti bashushu Asih yanyasa magit akarwasi mara kwa uninge balo kakatama nyawer uduishi tamaishta hmm. tarabi terbig mantan eh. mantan arka kutu mantan kajale mantan besbain dishu manungwaritu hmm. ag yanyas munis bamit talbajin jabar jagiru dibik hmm. amat tawi Asih. ih Bas, ah, mandei sim. Ah. Porque cara não atende, deixa uma seu logo chu. É, sim. Tu guarda do cais. É. Fica no nambe uma baguinho. Ah, sim. Mas quando eu achava, eu caguei. Ah. Caguei de astuto. Ah, sim. Eu olha te manga da água, deixa eu olhar da uma baguinho do. Hum. Hame da uidi. munis. Mone tsura ga bashdingao. Ase. Aguru de bes ngai hanage. Ya kan di kan de bes ha ga bashdinga mone. Hmm. Ha ga ga nyas mone sabiji. Hmm. Haka bala kwan neta ni ba ko ko jaga sana ga mangola ga adogu. Hmm. Ako nyas char bega go. Abeke nyas nyasya. Ay mandano bi kai ge dawi dia. Hmm. Anges si roban yuk roban kita gid awis gadam roban koroban. Hmm, koroban ha koruf. Hagi kudu kutida bija much ha kosanga itu bunit. Hmm. Gid wat ruf tu. Eh. Kayu masih nyaw ruf tu man bengai. Hmm, akai ta akai mo nan kunya genug tengka. Kunya nes tengka mo nan akai man danu bengai akai darabita. Ah, kita aku matan dijaga kamu situ kau aku balok kau aku balangin aku. Di sini biji, hanya sebega biji. Hmm. amuchi kona cham baba tago dus kum dera bang kai dar kar mande ki gur joni ase sunnao ba ba da wa lu nok maru i go ni na na ni zamani ji ba ara mandawi ba lu maru ka ma ba tara ba mande sia ka ko sia kar mo eh andu kum digi ha ge mulane na chan ja bigi ha ga jes kar amana go alag maru i ga sia ti ge bele hmm. Matiam do au yen au sinut. Hmm. Au yen bunit. Iya. Yeah. Aya kalele osit ko alunas marwi ka kalele. Hmm. Hagi remis ning. Mutkoi yen. Eh. Matiam dar wasangai. Hmm. Machaka kagiji jang ko na kai sida kalele sida kai singani. Hmm. Amna ha ko ngani sen, arambi ga wila lapi. Eh. Aku dulu kan juga sonadis. Ngumau. მიმარვე გასუმადინეგი ვა ხარყამნა ხამ ამნიკა დენდენი გიანანი ნანი დადაგინდა გუნი და გუმუნი და მულაი მაშინ მიიდა ამნარი ტყდურაცი დმატა ე ჰაგ დაივე დემტალე დანანი ვაშას ყიგა შუმაჯი ტრაბიტა მაგიტა ავნავერა Tara na makanya siguro makanya magita sara rakay makanya kaya ka kaya ka Inya jawa usu. O kaman hana usu ba mo ni gan. O kaman kutsu mo ni usu. Aga mi hmm. usa ko ko ni kisa na kutsu tibi. Kaman da siya. Mm. Belga da ada ngay buni. Mm. kayo si manya siya sa kay gida usu tiya um taranya. Mm huma. Ato asu balando. Eh. Kaman da usi sa i. Eh anyila mango serikali anyila go mutsi go mapata ji a ge a tarabita bantan o hmm. big mantan na ah. mango sanga di go rina big ma kasi no nga shegas pa mister ni ga ga pistarabit mi nga di darami rami di mi besta ako ni tarbisak ah webe ang ang ang oh au gilira wi di mana sik furus ya kamu ngadi Ago agobita ah, hana ngini kini ngani baye biti kalu ni yo kalu mbaye ndo ndara bita arji ar hai kam sendi ya kai wan dinga ai eh <laughs> agadi jadi daudi ah, ya kan al jawa kamu tak kai dinga ngani to bita ni danya kai tara bita o kai asi sar ngani na nini ah ya si mai karena aku kabu ni madina lan ah kasino akao si chang Da ah, ah. wan ran ah, <laughs> ro eh. la la ran azit hal. Ah, da be. Ran la la ran azit hal ni ka ha Eh. Inga hi sin Ah. na